За замцсан хүмүүсээ тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Skywars-тэй GT Click Challenge хийх гэж байна. Тэгээд юу ч гэсэн би аль дээр нэг GT Click хийсэн юм бичлэг хийсэн. Юу ч гэсэн тэрнээс хойш би ер нь GT Click юм баг хийгээгүй. Тэгээд өнөөдөр GT Click-ийг одоо яг challenge болгож бүгдээр одоо хийцгээе. Тэгээд юу ч гэсэн бүгдээрээ Skywars-ыг толтруулцгаая. шиглж байна. Би зах хэрэглэдэг гэж байна. За. Тэ шууд ихний орчны хүнийж. Йо. Йо та та. Комаа. Комаа. Зүгээр. Йо. Йоо. Йоо. Та нар харсан уу? Cheater click. Вау. Гэтэ би яг сая яг нөгөө ихтэй шууд зүгээр normal click гэдэг чинь. Зүгээр яг өөрөөсөө нэг муу аргатай хүн харсан чинь. За. Уху, тэгдэг гар. дээрээ төлөв тавлцгаая. Оо. Йоо. Йоо. Бүгдээрээ зүгээр төгөж ин тхүү. Full diamond гэж ижил. Айгаад. Үчтэй. Йоо. Йоо, алчлаа, алчлаа, алчлаа, алчлаа. Ахнаа ах. Йоо.

дандаа нэг юм түүний тогтоо хийчихдэг гэсэн. Йоо, би бүр гатчихсан. Сараа том яах вэ? ó, hier, warte, jetzt bitte. Não sei. Ja. Yes, yes. Little, little. That's a shot. Tira, çok iyi. Makyaj dışarı. Tira aí o set, set, set. Corta Ah, tira aqui. Yeah. Yo, yo, yo, yo. Hacou, combate. Saiu isso dele. Caralho, meu. Em nome do gato. Is there any, really good person in the game? 시, 시, 어, 어, 시, 어, 뭐, 이시가 같은데, 치티기 제일 贵，치티기 제일 贵，要到可怜的以后，运动。 Юу ч гэсэн бүгдээрийнхээ чаленж амжилттай болсон. Тийм учраас одоо бүгдээрээ гочгцоо ажиллаж байгаа хамаагүй. Одоо бүгдийг үл дахиад авчих гэж үзчихээ. Тэр нь бол чаленж тийм зүйл хэцүү юм чи байхгүй. Excuse, right? Yo. データで得点して、いやいやいやいや絶景でけてけ。 Please stop kissing me. I'm just a young boy. Çabuk nereye git? O son kurtar değil gözeceksin. Benim deneyim. Yatak. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Энэ малгай уучлаа сая. Би зүгээр зүгээр тоглоомаар санагдчихсан сая. Сая юу вэ? Эцсийн үү арайч гэдэг. Сайн мага сайн арай. Санийх шиг юм болохгүй шүү дээ. Линийн энд дэвтэлээ. 뭐냐 그리고 사자살의 사이에 제대로 되겠습니다. 리스 예스, 예스, 예스, 예스. 피스 포즈. 오, 어, 허리, 허리, 허리, 클랩, 허리, 클랩. 미치다. Нүү. За, смарт гол. Нэг юм тийм. Зүгээр дэжүүлчих юм шиг байна. Тэр нэг залуу юм. Тэнтэй үзэх юм. Үзэж таа. Эсвэл, эсвэл оо оо оо ёо Yes. Надад имжлэг үзсэн байлаа үстэй таалагдсан байна гэсэн subscribe дараарай. Дараагийн имжлэг үзэх хэрэгтэй. Peace out.